ba'zi bir qorilarimiz mana masalan mushariy roshidga taqlid qilib o'qiydi mushariy roshid o'sha maqomlarni eng ustalaridan biri u kishi nashidxon hamda endi endi mushariy roshidning qiroatiniga taqlid qilayotgan qorilar uning maqomini qaysi oyatda qaysi maqomda o'qiyotganini ajrata olmaydi mushariyni qaysidir qiroatidan bitta ohangini olib olgan bitta maqomini olib olgan keyin shu maqomni hamma oyatga soladi hamma suraga soladi nima bo'ladi maqomlarni xususiyati bor ba'zi maqomlar mahzunlikni keltiradi insonga ba'zi maqomlar shodlikni insonni ruhiga shodlik beradi ba'zi maqomlar salobat beradi masalanda u o'sha ohanglarni tanlashda qori agar qur'onni ma'nosini tushunsa tabiiy ravishda o'shanga munosib ohangni tanlab ketolmaydi arab qorilarini qiroati shu mana shu bilan afzal ya'ni ular o'qiyotgan qur'onni tushunayotgani uchun ohang ichidan kelib chiqadi tashqaridan yasalgan emas u va ma'nodan kelib chiqib ohang tanlaydi masalan do'zax haqidagi oyatda hmm? innahu deb masalan shunga mahsurroq bir urg'ulik olib keladi ohanglab keladi jannat haqida bo'lsa desa endi u jannat haqida gap ketyapti uni qori mana shu ma'nolarni qalbiga singdirgandan ohanglar uni tabiatida bor o'z o'zidan mutanosib ijro qiladi endi tushunmagan bizni o'zbek muqallatlar nima qiladi haligi bitta mahzunlikka tortadigan ohangni oladida endi jannatu do'zaxga hammasiga aralashtirib shuni soladi uni qur'onning ma'nosini tushunmayotgan odam turaverasiz juda chiroyli qiroat bo'lyapti deb qalbingiz erib yig'lab turaverasiz lekin tushunib turgan odam haligi joyda uni hali hazm qilishga qiynaladi ana mana shunaqa nozik joylari bor agar maqomlarning xususiyatini nomini bilib ajratib olsa mana shunga o'xshash halallikka inson tushmaydi va albatta bu narsalarda mutaxassislarga murojaat qilinadi